ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የአቢ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ የስልኮቻችንን application በቀላል መንገድ እንዴት update እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው ሁላችንም የስልካችንን application ኦች update ነው ቁጥር ስልካችን ላይ አዳዲስ ነገሮች የሚመጡትን ይደርሰናል ስልካችንን ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ላይ ይኖሩታል ማለት ነው አዳዲስ ነገር በሚመጣ ሰዓት የስልካችን ፍጥነቶች ብዙ የቴክኖሎጂ ነገሮች ይደርሰናል ማለት ነው። ስልካችን ላይ ደግሞ update ባረግነው ቁጥር stuck አይኖረውም። የተለያዩ ጥራት ጥራት ያላቸው ነገሮች ይመጡልናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም like ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን update ለማድረግ ሁላችንም ወደ ፕሌስቶራችን ላይ መግባት አለብን ማለት ነው። ፕሌስቶራችን ጋር ከገባን በኋላ እዚች ጋር search bar ጋር እንደምታዩት የ channel ኣችን logo ያለበት አንድ የተጫኑት አላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከሚመጡት ውስጥ manage app and device የሚለው አንድ የተጫኑታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አሁን አፕዴት አቬላብል የሚለውን እዚች ጋር እንጫናለን። update ያልሆኑ ሶስት አፕሊኬሽኖች አሉ። ማይክሮሶፍት አለ፣ ቴሌግራም አለ፣ ቲክቶክ አለ ማለት ነው። አሁን እነዚህ አፕሊኬሽኖች update አልሆኑ ማለት ነው። update ብናደርጋቸው በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች እናገኛለን ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ማይክሮሶፍት ላይ በየጊዜው update ባረግነው ቁጥር አዳዲስ ነገር company በሚለቅ ሰዓት ይደርሰናል ማለት ነው። ስለሆነ ሁላችንም update ለማድረግ እዚች ጋር update የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ቲክቶክን update እናድርገው። ይኸው እንደምታዩት search እያደረገልኝ ነው። 54 ሜጋባይት ነው ማለት ነው ቲክቶክ የሚጠቀመው ያው እዚች ጋር እንደምታው እንደዚህ እየሄደልኝ ነው ማለት ነው። አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እኔ እናንተ ለማሳየት ነው እንደዚህ። እናንተ update ማድረግ ትችላላችሁ። cancel ልዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ያው cancel ልዋለሁ አሁን ሁሉንም በአንዴ update ማድረግ ከፈለግን ያው እዚች ጋር update all የሚለውን አንዴ እንጫናለን። update all ስንለው በአንዴ ሁሉንም ያደርግልናል። cancel ም ከፈለግን እንደዚሁ እናደረጋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ update ስታደርጉ ተመራጭነት የሚኖረው ኢትዮጵያ ላይ የምትኖሩት ማታ ላይ ቢሆን ተመራጭነት አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ትንሽ ኔትወርክ ያስቸግራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ኔትወርክ ስለሚያስቸግር ማታ ማታ ብታደረጉት ቆንጆ ነው። ቀንም በምታደረጉት ሰዓት ላይ ጥሩ ዋይፋይ ጥሩ speed ያለበት ቦታ ላይ ከሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። የስልካችሁ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላል እያደረጋችሁ update ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከምንም በላይ update ብታደርጉ ቆንጆ ነው እና ወደኋላ ልመለስና ሌላ ነገር ላሳያችሁ እዚህ ጋር manage የሚለው ላይ እንግባና እንየው። manage ስናደርገውን እዚች ጋር የስልኮቻችን ሙሉ አፕሊኬሽኖች እንደምታዩት ይመጣል ማለት ነው ይመጣል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ለምሳሌ ፊት ለፊት ላይ የተደበቁት እዚህ ጋር የሌሉት አፕሊኬሽኖች እዚች ጋር ግን ይመጣሉ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩ ይመጣሉ ማለት ነው። የተደበቁ አፕሊኬሽኖች ይመጣሉ ስለሆነ እነዚህን አፕሊኬሽን አሁን አንድ ባንድ መክፈት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትከፍታላችሁ። ድሌት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ጋር mark mark እያደረጋችሁ ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ በቀላል መንገድ ማድረግ ነው። ሁላችሁም እንደዚህ እያደረጋችሁ ስልካችሁን update ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ like ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የቢ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ subscribe ማድረጋችሁ እንዳረሱ።